Dubartoota keenya ani maqaan koo Saalii Shariif hin jedhama. Hojjetaan misoomaa ganda ganjii ilbuuti. Yeroo ammaa kana godina Jimmaa aanaa gommaa ganda ganjii ilbuu keessatti maasii abbummaa massaanii irratti akkaataa daagaan biyya itti hojjetamu isin daawwachiisuuf deemna waan ta'eef nu hordofaa. السلام أكم سال جرتا غاريدا جيراني وندوغار سالي وعليكم السلام أتم وجدت مثل ما كان يا سابات يرفت بو fe biye ti ko bumaama isaanii beellama keenya yeroo darbeeffan dhufee akkaataa daagaan biyyatti hojjetamu maasii keessan irratti agarsiisuudha. Itti qophooftaniittu. Tolee, isaan hojjetaa misoomaa keenya akkaataa daagaan itti qotamu meeshaa hundayyuu qopheeffannee itti qophoomneeti jijjiirraa ammayyuu taanaan isin agarsiisuu nan danda'a jechuukooti. kuna jeba Alhamdulillah, alayhi salaatu wasalaam ala rasuulillah. Jabaa miti situ jabaadha yaa rabbi hojii keenya kana. فيتان نوباتي هجي داغا كنا هجي بكا جاي فيتان به جدو يا ربي نوتايز يا رحمتك يا رحمن الرحيم اللهم صل Thank you. jarri keenya baganagaan dhuftanii sagantaan keenya irraa irratti akkasitti argamuu keessanii galatooma. Sagantaan keenyas si biyyee hojjechuudha. Sababni isaas tokko dhiqama biyyee di kama biye ittisuu jechuun eh, gabbina biyyee dabaluu jechuudha. Inni kan biraan burqaa bishaanii lafa keessaa gabbisuu jechuudha. Walumaa gala oomishtummaa dabaluudhaaf waan nu fayyaduu fi isa kan akka masih maasii buumama buma irratti hojjennee isin agarsiisuu barbaanne itti fufna jechuudha. Tole gaa buma masani dagaa biyyee jechuudhaa fi qophii dursaa fi meeshaalee nu barbaachisa. Meeshaalee hojii kana nu barbaachisan kana tokko tokkoon nuuf ibsuu dandeessu? meeshaalee hojii dagaa kana barbaachisan hunda saayyuu isinitti ibsuu danda'a tokko tokkoon. Mammasaan meeshaan dagaadhaa barbaachisu tokkoffaan jaaloo kana gamaaf gamanatti dhaabateeti e, waxxaramee akka waa liqqiinsaa kun sirrii dhufu ta'uu barbaachisaadha. Itti aansee immoo cikaala kana barbaachisa. Cikaala kana bakka jaaloon dhaabatee dhaabatetti e, dura bu'amee rukutama. Sadaffaadhaan immoo mitira kana barbaachisee waa kun sirrii dhufuutti ilaalama. Sanaan booda zaappaa kana. Zaappaa kanaan gomaamee e, jechuu barbaada lafti sun dhakaa qaba yoo ta'e dajinoo kana kana kanaan immoo buqqaa jechuudha dhakaan sun keessa. Buqqa'ee inni immoo akka daagaatti deebi'uudhaaf hin danda'a jechuudha. Daarii daarii isaa kana as as takakaluuf gasoo kanayyi e, nu barbaada jechuudha. Walumaa galatti meeshaan daagaa hojjechuudhaan nu barbaachisu jaruma kana jechuudha. Kanuma jechuudha. Kanaafuu amma dha'innee hojicha qabatamaadhaan lafa irratti isin agarsiifna. jinkenya kenya saka woli ngenya rama kayya sada eh, da ne kayyam na jolle ko tanu ko ba jalo amma gala kono jalon kenya sirritti dabatera rikul waliki kenya Yedduu kanatti galfanna. Garri sun mitiri shanii, garri kunis mitirii shanii. Asirratti safartuun bishaanii sirrii ta'utti asitti ilaalla jechuudha. Asitti safartuun bishaanii kun sirri nu dhufu bareechinee ilaalla jechuudha. Amma gaa yeddu galeessatti meetira shangara kana safartuu bishaanii kana galaan yeddu galeessatti asitti keenyee ilaalla jechuudha. Amma kun safartuun kun sirrii ta'edha. Waas sitor lalaa asitti rukuti laa chikaala. hojiin qayyasaa mera amma kan nu hafu daagaa qotuudha gara daagaa qotuutti achi adeemna Thank you. Isaan baay'ee gaariidha. Daagaa hojjetaniitu mee dheerinni daagaa kana hammame gadi fageenyi isaa hammame biyyeentu keessaatii qotamee ba'u kun immoo hammamee afaan daakaatirraa fagaateetu lama mee naa ibsuu dandeessu. tokko tokkoon si ibsuun danda'ama masaani. Dursa dheerinni isaa mitiraa kudhanii bal'inni isaa saantimii shantama irraan gadeensa immoo soddomarra geenyeerra ganaan wafaa saantimaa nu wanqata. Kun immoo bakki biyyoon itti ba'u immoo saantima digdamarraa fagaachuu qaba. Sababni isaa sababa horiin waa tokko tokko biyyoo kanaaf deebisee bo'oo kanatti daagaa kanatti hin sanaan booda sanarra margi dhaabataa jechuudha. biyyoon immoo daagaa kanarraa fagaatu sirriidha amma kunoo saantima digdama ta'uu qabaadha. Sanaan booda ol ka'iimni isaa immoo saantimii jaatamatti ol ba'uu qaba. Rifeensisaa saantima soddomatti kanatti as tahakalamuu qabaadha. Sababni isaa immoo sababa bishaan itti qabee akka inni ittisuudhaaf horiinis akka hin balleessine irra dhaabatee jechuudha. tolega mamasani haqiqa nama qaamne waa'ee daagaa haasaa oolle kun ojita ole kun kana fakkaata jechuudha sitti immoo barbaade. Tolega obbo Mamasani ganama kaastanii akkaataa daagaan biyyee itti hojjetamu daawwattoota keenyaaf haala gaariidhaan agarsiisaa waan turtanii fi baay'ee baay'ee isin galateeffachuu barbaada nagaataa galatooma. Tole gaabbomamasaan bakka kanatti argamtanii hojii daagaa kana waliin walitti agarsiifnee jechuun keenyaa fi bareechineen isin galateeffadha. Gara fuulduraattis immoo nu biratti argamtanii nutti agarsiisaa jechuun isin barbaadeetani. Wantoota keenya qabxiilee ijoo daakaa biyyee hojjechuudhaaf nu barbaachisan keessaa tokko meeshaalee hojii kanaaf nu barbaachisan qopheeffachuu fakkeenyaaf jaaloo, meetira, kaaboo, safartuu bishaanii, qofoo, zaappaa, akaafaa, doomaa, humna namaa fi kan kana fakkaatan xiyyeeffachuun barbaachisa jechaadha. Inni lammaffaan daagaa keenya yeroo qiyaasnu Fageenyi daagaaf daagaa gidduu ijjata lafaa irratti hundoofnee ejjani lafaa sun baay'ee ol ka'aadha yoo ta'e daagaan keenya walitti dhiyaata. Yoo diriiraadha ta'e akkuma sama walirraa fagaateetu hojjetamaa jechuudha. Inni sadaffaan daagaa keenya yeroo qonnu gadi fageenyi isaa saantima shantamaa fi bal'inni afaansaa saantima shantamaan qotamaa jechuudha. Inniffaraffaan biyya keenya yeroo boolla keessaa baasnu afaan boollarraa saantima digdama fageessine ol keessa isaa immoo saantima jaatama ol kaasneetu tuullaa gubbaa isaa irratti saantima soddoma battisuudhaan achitti jabeessuudha jechuudha. Qabxiin keenya inni shanaffaan daagaa keenya yeroo hojjennu daagaa biraatii wajjin wal bira dabarsinee hojjenna. Sababni isaas sangaa keessa deebisuudhaaf akka mijatutti jechaadha. Egaa daawwattoota keenya qabxiilee ijoon daagaa biyyee hojjechuudhaaf nu barbaachisan isaan kana waan nu daawwattaniif galatoomaa.